Aan dit plein ligt een van de twee uitdeelpunten van de voedselbank in Maastricht. Daar werken onder andere moeder en dochter Grietje en Marloes Leenhouts. Samen met andere vrijwilligers en sponsoren proberen ze de minder bedeelden van Maastricht-West een hart onder de riem te steken. Ik ben Marloes Leenhouts en ik werk al drie jaar voor de voedselbank, vrijwillig. Ik ben Lilian Hendricks, ik werk als vrijwilligster bij de voedselbank op het Fatimaplein. Oh, daar heel veel dus plezier. Hallo, ik ben Anita Beurschens. Dan al tien jaar de voedselbank, vrijwillig. Met heel veel plezier. Ik ben Grietje Leenhouts. Ik werk hier aan de hand, eh, ja, ik denk zoiets van vijf jaar. Ik ben Jacques uh, eh, vrijwilliger van de voedselbank, gedurende twee jaar. Ik doe dit samen met mijn eh, vriendin Tini Gerards. En we doen het met ontzettend veel plezier in. Ik ben Jan Marten, ik ben 57 jaar en ik ben sinds Jorf heeft met de voedselbank. Op de vraag waarom ik hier ben komen werken, kan ik eigenlijk heel gemakkelijk antwoorden. Ik geloof dat God mij in de wieg heeft gelegd om, eh, om te kijken naar de andere medemensen. vooral die wat het een tijdje moeilijk hebben. mijn vorm is het dan, eh, je hebt niet alleen de voedselbank, maar ook de kledingbank hebben we hier boven. En eh, ja, soms hebben mensen natuurlijk ook behoefte aan kleding. En ja, dan kun je toch ook helpen. Wekelijks gaan bij ons 47 pakketten de deur uit. Dat houdt in, eh, ze worden vanuit Landgraaf worden ze hier naartoe gebracht. En daar staan eigenlijk ook nog eens 500 pakketten klaar, die door heel, heel Limburg verdeeld worden. Ik heb zelf drie jaar bij de voedselbank kunnen krijgen. En ik heb nu een zaak op de Groene En ik ben blij dat ik andere mensen ook kan helpen. Je wordt aangemeld via maatschappelijk werker of een, in, ieder geval een dienstverlener die, eh, die bij jou dagelijks of wekelijks op bezoek komt. Die meldt je aan voor bij Landgraaf eigenlijk en dan krijg je een, een intakegesprek. En een intakegesprek houdt in van dat, dat ze je financiële gebeuren na gaan trekken en hoeveel geld je uiteindelijk per week overhoudt. En dan wordt je op een wachtlijst gezet aan de overkant zien. Yes. Wil ze een blue wonder of afwasmiddel? Gigant. Dat is We hebben zeker nog een wachtlijst. Op het ogenblik hebben we tussen de 175 en 200 gezinnen die nog zitten te wachten op een voedselpakket. Alleen, daar is niet genoeg voedsel aanwezig in Landgraaf om de, eh, om de aantallen al te verhogen. Had ik niet gezien sowieso iedere donderdag, donderdagmiddag dan. En dan zijn we ook open van 2 tot 5, ook voor mensen die spullen willen brengen. Die kunnen dan hier terecht. En buiten dat, uh, ik woon hier vlak om de hoek, dus we hebben altijd, eh, kunnen wij hier binnenkomen, mochten er mensen tussendoor, eh, ja, soms komt de aardappelboer of een fruitteler die heel veel fruit over heeft, komt het afleveren en ik kan niet op donderdagmiddag. Nou, dan nemen ze contact met mij op en zorg ik dat dat toch gebracht kan worden. Is dat voor vandaag? Ja, misschien. Wilt u meer weten over Voedselbank Limburg Zuid en haar uitdeelpunten? Kijk dan op www.voedselbanklimburgzuid.nl Oh, daar is het. 100 euro, dat allemaal hè? Oh, ja, dat